Merdeka daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama kibarkan jalur gemilang di rumah, di premis perdekaan serta di kenderaan kita bagi menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan yang bermula 1 Ogos hingga 16 September 2021. Dengan bertemakan Malaysia Prihatin, Marilah kita bersama menzahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang yang disulami dengan perpaduan dalam masyarakat kita. Iya, dikira ini kali kedua lah kita buat eh, sambutan eh, hari kebangsaan eh, dalam keadaan pandemi kan. Jadi memang keadaan merisaukan juga lah. Apapun kita buat serba sederhana dan uh, mengikut SOP yang ditetapkan oleh uh, kerajaan. Keadaan pandemik, kes semakin meningkat, kita sebagai rakyat perlu untuk menunjukkan uh, sikap menyokong. Sambutan pada kali ini kita berharap uh, dapat dilaksanakan walaupun dalam keadaan yang kurang meriah? Ah, semoga ah, keadaan pandemi kita nih lebih reda ah, dan aktiviti-aktiviti lain ah, selain ah, rekomendasikan untuk aktiviti perayaan lain kita boleh ah, laksanakan seperti biasalah. Oke, tuan tuan puan puan begitulah tadi kita punya IOW Merdeka yang telah kita sempurnakan di Kampung Beringis ya, kawasan Kampung Beringis. Oke, jadi uh, kita telah menyerahkan beberapa buah bendera di sini dan uh, kita harapkan semua uh, dapat uh, mengibarkan uh, bendera kita iaitu Jalur Gemilang di mana jua anda berada uh, di rumah, di premis ataupun di kenderaan anda uh, dalam semangat uh, perpaduan ya semangat perpaduan walaupun dalam keadaan uh, kita dalam pandemik ini. Okey itu saja sekian dari saya Muhammad bin Abdul Rahman melaporkan.